sekaramoja mary goret kitutu agamba nti gavumenti esaanidde okuvujjirira ebitongole ebitereka n'okukuŋŋaanya obuwandiike kiyite information collection kino akyesigamiza ku bbula ly'obuwandiike eriviiriddeko uganda okufuna ebizibu ng'ebibamba ebiva ku kusanyawo obutonde bw'ensi mu biseera eby'enkuba amataba n'okuyigulukuka kw'ettaka bye bimu ku ebyo ebikaabya bannayuganda akayirigombe olwo nno ne biviirako okusaanyawo obutonde bw'ensi mary goreti kitutu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekkaramoja agamba nti ekireetera uganda okusumbuyibwa ebibamba entakera kwe kubuusa amaaso okulabula okuweebwa gavumenti nabo amazzi tegabalese nga bali bulungi era mumanyi n'ekibuga eky'embaali amazzi gakizingako naye ng'obulabe buva abantu obutawulira abasinda mu nsozi bagenda ne batema ebibira era amazzi agandibadde gakwatibwa nego emiti gabanga gakulukuta era ne galumba abali wansi nabo abasenda muki mu ntobazi kati nja kukubiriza gavumenti eteeka essira mu kuteeka sente mu bitongole naddala ebikuŋŋaanya information oba mu luganda kyekiki kwegamba ministry nga yalandise ate ng'oluusi ekozesa ebyuma bikalimagezi ebibeera mu bbanga byetuyita satellites kwegamba information eyo ebeera ya nungi nnyo ekubuuli minisita wano wasinzidde n'awanjagira gavumenti ku ssemazinga wa afrika naddala eya uganda okuvujjiriranga ebitongole ebikola okunoonyereza ku bibamba bannayuganda basobole okwetegekera embeera nga bukyali kati nkubiriza uh, gavumenti ziteeka amaanyi naddala mu bitongole nga ebya lands bitongole nga ebya environment nema babeere nesente nga babeera abasayansi banasayansi kati baabe tubongedde emisaala naye balina okuweebwa sente okulaba nti bakola emirimu gyabwe kuba bwe tuba tetulina information eyo kati nze nga minisita wekaramoja netaaga information okundaga kiki kyenina okukola nze kenyini singa mbadde ne kompyuta kuba amagezi ngalina nebyokukola mbimanyi naye oluusi munange ebitala biba bikutadda ate todda mabega nodda mukukola bibaukoledda <laughs> dr emmanuel nkurunziza nga ye ssenkulu w'ekitongole ekya regional center for mapping resources for development agamba nti amawanga naddala agali ku mukago ogwa ekipaka gasaanidde okwettanira tekinologiya owa satellite anti ono asobolera ddala okulaga ebifo ebyolekedde obulabe olw'okusaanyawo obutonde okumanya ebirime ebinaabala n'ebintu ebirala many of you will know how the computer itself has evolved from the big screen that could hardly process one document uh, even one image take uh, ages, but now we have high computing capabilities that you can process so much data, whether it's in images, in no record time. So analysis therefore easy to do. Kitenda Tony yakusakidde eggulire lino ku lwa ktv amalindirire.